1er février 1940, quand on est arrivé en Autriche, c'était l'Allemagne à cette époque-là, Eh ben il y avait la guerre, et, la guerre s'était euh, plus, en plus aggravée. Jusqu'en 45, et 44 en 45, c'était horrible. Hein. C'était horrible, voilà. suis née en 33, en 43 j'avais 10 ans. Et donc, euh, après la guerre, moi j'étais une gamine. Hein. Pendant la guerre, j'étais une gamine. Je subi je je, je, je, je, peux pas te dire beaucoup. Je n'ai pas été malheureuse, en dehors qu'on avait à la fin plus rien à manger, froid, et puis les bombes, les bombardiers sans, sans sur notre tête, parce qu'ils arrivaient d'Italie, tu vois. Ils sur, nous survolaient pour aller bombarder sur l'Allemagne. Hein. Mais ce que je me rappelle toujours, c'est l'Exode, c'était l'hiver, il faisait froid, tu sais, 44, 45. Les gens qui arrivaient de l'Est, tu sais, qu'ils foutaient le camp parce que les Russes avançaient, ils arrivent avec les charrettes, les argos de derrière, et les, avions qui descendaient, tu sais, les Anglais descendaient pour tirer dessus. C'était horrible. Mais j'ai gardé souvenirs horribles, oui, oui, oui. À la fin, parce que moi j'allais euh, au collège à Kitzbühel, c'est à 10 km. Hein. Donc on prenait le train le matin, puis on rentrait avec le train le soir. Quelquefois, si on avait, parce que quelquefois, il y avait déjà à 9h, il y avait déjà l'alarme, on n'avait déjà plus école. Alors on rentrait à pied, alors tu vois un peu. Nous, on était des gamins, on, avait une, dissertation, des choses comme ça. Hein. Alors on savait que ça, allait être vers 10h. Moi, je ne préparais pas, parce que j'ai dit, ben, les avions, ils arrivent à 9h30, alors je n'ai pas besoin de préparer, tu vois. Alors, euh, c'était pour nous, on prenait ça un peu à la légère, quelquefois, tu vois. Euh, mais on était des gamins. Ce que j'aimais beaucoup, je te le dis franchement, c'est peut-être pas bien à dire, euh, on faisait tous partie de, On appelait ça la jeunesse hitlérienne. Hein. Donc, euh, automatiquement, quand tu rentrais au collège, tu faisais partie du sport. On faisait beaucoup de sport, tu vois. Le lundi, les deux premières heures, c'était sport. Et après, douche. Et je me rappelle que j'aimais pas trop me doucher parce que j'étais un peu gênée, parce que j'avais déjà un peu des formes, tu vois. Et la prof, elle a dit non, non, tout le monde a à, à poil, hein, tout ça. Et puis après, quand la guerre était finie, quand on a repris l'école, les deux premières heures, le lundi, c'était catéchisme. Ça a changé, hein Tu vois Mais qu'est-ce qu'un enfant, il peut Dis-moi franchement. Mon père, c'était né peinard. Lui, tout ce qui comptait, c'est qu'on puisse parler allemand, qu'on aille à l'école allemand, qu'on on puisse continuer nos traditions de sapin de Noël, enfin, entre autres. Hein. Euh, donc, euh, quand il est arrivé en Autriche, il se tenait il n'était pas pour les nazis, mais il disait rien, voilà. C'est ce qu'il fallait faire, hein. parce que les gens qui s'opposaient aux, nazis, ils finissaient tous en tôle. Hein. Euh, maintenant, ce que les gens ici ne veulent pas me croire, et ils veulent pas me croire, et pourtant je peux le jurer, on ignorait qu'il y avait les camps de concentration. Ça, on ignorait. c'est après qu'on a appris qu'il y avait des camps de concentration, mais il n'y en avait pas au Tyrol, hein, qu'il y avait Dachau et tout ça. Au début, on ne comprenait pas. Et puis, je peux te dire, maman, ma mère qui venait chaque année ici, il y avait un jour un film sur les, camps de concentration. Et ma mère, elle a dit, Paola, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. J'ai dit, mais si, maman, c'est vrai. Elle dit, non, ça ne peut pas être vrai. Des gens comme nous, on n'a pas pu faire des choses pareilles. Et ça, beaucoup de gens que je connaissais disaient la même chose. Et moi, je peux te dire que je ne sais pas si mon père était au courant, ça, je ne sais pas. Malheureusement, il est mort, j'ai jamais pu lui poser la question. Hein. Ça, je, regrette de ne pas pouvoir mm, pu parler avec mon père. Mais ma mère, elle me jurait, elle a dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, durant que j'étais enfant, durant la guerre, je n'ai jamais entendu parler d'un camp de concentration. Je savais que, ça, on savait que c'était très sévère, puisque un voisin à nous, sa fille, elle avait 18 ans, c'était une jolie fille, elle était enceinte d'un SS. Et le père, <laughs> quand il a appris ça, il lui a foutu une paire de gifles. Eh bien, le père, on est venu l'arrêter. Hein. Il n'avait pas le droit de gifler une future mère d'un SS allemand. Alors ça, je me rappelle que ma mère et mon père, ils étaient choqués. Il a, il a passé 48 heures, je crois, en arrêté pour, euh, pour, parce qu'il a osé gifler sa propre fille, hein, une future mère d'un SS. Alors là, je sais que les voisins, ils ont dit, non, mais ils sont complètement cinglés, non, voilà. Mais les camps de concentration, je te jure, Joanie, je ne le savais pas. Et ça, autant plus, euh, ça m'a choqué. Puis maintenant, il n'y a pas longtemps, il y en a une qui m'a encore fait le reproche. Alors je lui ai dit de me reprocher à moi, qu'est-ce que j'y peux, moi Bien sûr que c'était horrible. On a, quand même. Euh, on a, été. La population allemande était assez punie. On, quand, on, la reproche rien parce que c'était assez puni. Je ne sais pas si tu tu as réalisé, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Dresden et tout ça, non. Qu'on arrête avec ça et qu'on fasse, qu'on réfléchit bien pour que ça recommence pas. Parce que l'Europe est, toujours pas faite. Hein.